Казвам си Николай Петров Кръстев, на 22 години. Учил съм в град Варна в Национална гимназия за хуманитарен науки и изкуства Константин Преславски със специалност музика. Беше ми трудно да започна работа, като нямах опит трудов стаж. Отрази ми се много на самочувствието, защото се наложи родителите ми да ми помагат финансово. Отидах в бюрото по труда и там научих за гаранцията за младеща. Чрез проекта Нова възможност за младежка заетост успях да се намеря стаж в Златарско ателие. В това време се научих да обработвам а, благородни метали, сребро, злато и се научих да работя в екип. След, след стажа нещата се промениха започнах да работя при същия работодател, придобих повече увереност, самочувствие и вече не се налага родителите ми да ми помагат финансово. Гаранцията за младежта помага на хора като мен да се намерят работа по време на, на стаж, да придобиват увереност и да се намерят постоянна работа.